ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮ ನಸೀರಾಮ ಸಾಹೇಬ್ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಎಂ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹೌದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ರಾಜನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಜನನು ಆಚೆ ಅವರೇ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಆಚೆ ಅವರೇ ಆಚೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೂರು ಆಚೆ ಅವರೇ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಮುದ್ದು ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರ ಮುಲ್ಬಾರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಖಂಡಿತ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಮಾತಾ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್